हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स अगर आपको मिनट कैलकुलेट करना है जैसे आप कहीं जॉब पे जाते हैं कहीं इंप्लॉई हैं और आपको मिनट कैलकुलेट करना है कि आपने कितने मिनट काम किया तो इसके लिए एक्सेस में बहुत अच्छा आप एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसकी मदद से आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर पाओगे तो चलिए आपको दिखाता हूं यहां पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने कुछ टेबल बनाया है इसे आईडी बनाया है ये प्राइमरी की है फिर एम्प्लॉय आईडी फिर टाइम इन टाइम आउट और इन दोनों को रखा है date and time data type बाकी employ ID number data type है और आईडी ऑटो नंबर है तो बस यहां से व्यू पे क्लिक कर दिया है और ये इस तरीके से आ गया है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ क्रिएट पे चलता हूं क्वेरी डिजाइन पे जाता हूँ और यहां से इसे ऐड कर लेता हूँ और इन सारी चीजों को लेके आ जाता हूँ यहां पर ठीक है यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मिनट क्या कैलकुलेट करेंगे टोटल मिनट ठीक है टोटल मिनट कैलकुलेट करने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि जो टोटल मिनट हम कैलकुलेट करने वाले हैं उसके लिए मिनट के लिए एक कीवर्ड है एन ठीक है मिनट के लिए हम एन यूज करेंगे कीवर्ड ठीक है नॉट एम एम हम मंथ के लिए यूज करते हैं और मिनट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम एन ही यूज करने वाले हैं और एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूं डेट डिप ठीक है और ये लगा करके हमें क्या करना है यहां पर लिखना है डबल इंटरेट कोर्स में एन मैंने बताया था कि हमें मिनट कैलकुलेट करना है दैट्स वाई यहां लिखना है एन और फिर यहां पर टाइम इन ठीक है टाइम इन लिख दिया हमने और फिर कॉमा देना है अब टाइम आउट देना है यहां पे तो यहां पर दे देता हूं टाइम आउट ठीक है तो टाइम इन और टाइम आउट हमने दे दिया अब ब्रैकेट को करना है क्लोज और यहां से ओके okay प्रेस करता हूं और यहां से करता हूं रन पे क्लिक तो जैसे ही रन पे क्लिक करूंगा तो देखिए ना ये आ गया है और यहां पर देखिए ये इन हुआ था तीन बजे तीन बजे शाम को ये इन हुए थे पांच बजे आ गए तो कुल मिला के तीन से पांच के बीच में दो घंटे हुए और दो घंटे में कुल 120 मिनट